Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Passeando com o cão. Querida, vou sair pra passear com o Totó. Amor, eu voltei. Querido, cadê o Totó? Hã? Ah, ele tá lá ali fora no. É, eu já, já volto. É. Vai. Hã? Totó! É? é. Ei, onde é que os senhores estavam? Tan tan tan.